Ils organisent des actions de sensibilisation, mais il n'y a pas vraiment d'ateliers euh, comme ceux de le recyclage en France. On a, on a visité Bretzel, ceux qui connaissent déjà un peu le principe. On va voir le recycleur demain qui n'est pas membre de le recyclage non plus. <laughs> oui, mais ça va commencer un peu Il y a un peu plus qui seront en dehors. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu trop de trucs dans la charte. On va en parler. Ouais. Donc, euh, oui, donc vous avez visité Bretzel. Euh... je zwiedzaliście wczoraj Bretzel w Euh, alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, euh, sur un, un... Bretzel est vraiment, on va dire, sur un schéma avec des bénévoles. W Bretzel głównie jednak jest bardzo wiele wolontariuszy. Alors que nous, on est euh, aujourd'hui 9 salariés sur la structure. Tu jest 9 pracowników na etacie. Donc en fait, on fait pas que de l'autoréparation. Więc nie zajmujemy się tylko y, e, samonaprawą. Vous avez vu Damien à la vélostation tout à l'heure, Damian Velostation na Okej. przykład? qui est un de nous salariés. On jest jednym z naszych pracowników. Et donc on est chargé donc voilà des vélos Divia Vélo. Vous avez vu aussi là-bas la vélostation. Widzimy, że zajmujemy się tymi Divia- Vélo. Donc en fait, on a choisi euh, de travailler Euh, de développer en fait, on est vraiment on est sur l'autoréparation, mais aussi vraiment sur la promotion du vélo. Zajmujemy się też promowaniem jazdy na rowerów, nie tylko naprawą i samonaprawą. Euh, Qu'est-ce que Donc en fait, on, a, on est Bon, déjà, depuis combien d'années vous existez, Ah oui, nombre voilà, de membres, des choses comme ça Alors on existe depuis, euh, on existe depuis euh, février 2008. Od, istniejemy od lutego 2008. Et on a, depuis 2008, on a plus de 3600 abonnés. On a eu plus de 3600 abonnés. Mamy 3600 członków. Depuis le début. Od, początku tyle osób było, było lub jest członkami. Et chaque, depuis 3 ans, on a à peu près plus, 1100 euh, adhérents par année. Razem czynnych jest 1100 mniej więcej 1100 członków oui. La question c'est comment ça se passe en termes de promotion du vélo Est-ce que vous répondez à des appels d'offres de la ville ou est-ce que c'est des choses que vous lancez vous les deux. Quel type de campagne, quel type d'événementiel ou d'autres euh, Alors nous, on, on, est, on, travaille de plus en plus avec les entreprises, on intervient dans les entreprises. Trzeba częściej po prostu w firmach, dla pracowników e, zajmujemy Sur la mécanique, sur euh, l'achat de flottes de vélos, sur la mécanique. pomóc im euh, kupić flotę rowerów et nauczyć ich e, naprawiania, utrzymania tych rowerów. Doradztwo, tak dokładnie. Dużo, dużo stowarzyszeń w to Donc dans le cadre des PDE ou quelque chose comme ça Oui, en fait. En entre autres, et de plus en plus en, dehors, il y a des entreprises qui commencent à nous... Euh, par exemple, on fait l'entretien, des le, Grand Dijon, je ne sais pas si vous y allez tout à l'heure, ils, ont des, flottes euh, des, de vélos, c'est nous qui faisons l'entretien des flottes de vélos. Par exemple, l'agglomération Dijon ma swoją flotę rowerów, niezależną od, ty, od tych miejskich, które można wynająć, i to też Bécanagul e, utrzymuje te cette tą de vélos. en fait, euh, on est vraiment, enfin voilà, la promotion, nous, c'est vraiment sur posséder un vélo. en fait. On est plus... Na, my promujemy rower, posiadajcie rower w dobrym stanie e, technicznym. To jest nasz takie sposób kampanie, e, promowania. Reklamowe, takie społeczne. Nie, to Ewat się zajmuje tym, ci, ci pani- panowie, państwo w pomarańczowych koszulkach. En fait, on est vraiment dans une philosophie où on se dit plus il y aura de vélos, moins il y aura de voiture, plus la, la, circulation en ville sera apaisée. Więc jesteśmy w takiej logice, im więcej będzie w dobrym stanie rowerów, tym mniej będzie samochodów i tym będzie bardziej uspokojony ruch. Donc on n'est pas vraiment dans la, la, la pro, on va dire, euh, la promotion des pistes cyclables. My się nie zajmujemy drogami dla rowerów, pasami itd. Tak to, to zostawiamy innym. En revanche, on appuierait plus sur uh, il faut des, des abris uh, sécurisés. Za to z kolei to, czym się zajmiemy, to, że chcemy dobrych stojaków, zamykanych parkingów itd. Tak tym bardziej niż drogami dla rowerów byśmy się zajmowali, ponieważ wiemy, jak to ma wpływ na mechanikę. Parce qu'en fait, y là en ce moment, sur Dijon, il y a à peu près 5 vols de vélo par jour. Mniej więcej 5 rowerów jest kradzionych dziennie w Dijon w tej chwili. Tu chodzi gravage bicycode Oui. Ils font graveront y, avec rowery bicycodem. Et les vélos qu'on vend, tous nos vélos qu'on vend, bon, on visitera plus loin, ils sont tous, quand ils sortent de l'atelier, ils sont gravés. Wszystkie que nous sprzedajemy sont wygrawerowane bicycle. Vous avez quoi comme... C'est une technomarque aussi Non, non, non, euh, la, la, la, qui va très bien. laquelle la, la, la, plus ancienne. La, la plus ancienne, d'accord. Juste pour leur montrer aussi. Elle est là, la, la, machi no, machine elle est là. zobaczyć, bo to jest inny model dla, yy, grawerowania. Moim zdaniem dużo, dużo fajniejsza maszyna, więc dlatego będę no, chciał Wam pokazać. Kod, kod jest ten sam, system jest ten sam. Baza danych jest jedna. kupują od FIBU numery. Podobnie jak tam y, e, korzyści dla użyt- y, e, użytkowników stowarzyszenia, członków stowarzyszenia jest takie same, mogą tutaj... Ça, ça se passe en termes de cotisation, de nombre d'heures d'ouverture et de fonctionnement. E, c'est un peu comme Dreadset, c'est vraiment de l'auto-réparation pour les membres, hein, je dis bien. Et euh, volume horaire d'ouverture, tarif annuel, si Alors, les tarifs, euh, les tarifs, on a trois tarifs. Mamy trzy tarifs. Le tarif étudiant demandeur d'emploi qui est à 12 euros. Dla osób, e, czyli czy, e, słabszych społecznie, czyli dla studentów lub e, bezrobotnych 12 euro. 18 euros quand on travaille. 18 euro dla pracujących. Et 24 euh, quand on est une famille à partir de deux personnes. I 24 to jest taryfa rodzinna, to wtedy cała rodzina jest zapisana. Taniej niż Taniej, tak. Alors les ouvertures, il faut que je précise qu'en fait on a deux ateliers. On a Mamy la... dwa, dwa warsztaty. Donc celui-là, c'est le principal, jest główny, qui est le plus grand, on a 900 mètres carrés. 900 metrów kwadratowych. Et on en a un plus petit qui est, dans une, euh, qui est, on va dire, qui est des- qu'on est dans un quartier populaire. euh, W takiej dzielnicy biedniejszej mamy drugi, mniejszy. C'est sais pas, politique de la ville, je sais pas si ça existe. Ah, tu sais, euh, quartier, euh, je sais, euh, Dans le cadre de l'envie. I to programme ramach polityki miejskiej właśnie rewitalizacji tej dzielnicy był warsztat. rowerowy. Alors, l'amplitude horaire ici. Mhm. Euh, alors, les amplitudes horaires ici, ce qu'il faut savoir, là, ce matin, donc c'est les salariés, donc il y, a Guéril qui est là, Beryl qui est caché derrière, ils réparent les vélos qu'on récupère. Więc dzisiaj rano na przykład pracownicy naprawiają rowery, które e, odzyskują oni. Vous récupérez de, la déchetterie ou des oui, on a des conventions, fan de, fan de particulier ou de, de contrat avec des déchetteries à l'extérieur. Albo po prostu zbierający śmieci im oddają, albo ludzie po prostu mają gdzieś piwnicy i przychodzą im oddać. Et l'autoréparation où on accueille nos adhérents, c'est le soir entre 17h et 19h30. On a un volume horaire de 20h à peu près. 20 godzin, 20 godzin tygodniowo jest otwarte, tak że można przyjść własny rower y, przeważnie wieczorem tak od 17-19.30, do żeby ludzie po pracach, czy po, po, pracy, czy po studiach mogli przyjść sobie to Czy to są takie same zasady jak w Strasburgu, że to jest tak, że nie można tutaj, naprawiają tylko i wyłącznie członkowie samodzielnie? To jest też ten edukacyjny aspekt, czy, tak. mechanicy, rozumiem, zajmują się zewnętrznymi rowerami? Du, coup, les, mécaniciens ne donnent que du conseil pour les gens qui viennent. Oui, pour l'instant. Na razie w tej chwili tak, tylko doradzają. E, tylko oni teraz chcą zmienić status na taką spółdzielnię firmy, już nie stowarzyszenie mhm. i wtedy być może będą już też... Et après, il y aura aussi des cours mécaniques. I też będą prowadzić lekcje mechaniki. Donc en fait, les gens seront complètement soit autonomes, soit ils prennent des cours, soit ils donneront... euh, Więc będą trzy do wyboru. Albo umiesz i masz tylko dostęp do narzędzi, albo y, zapisujesz się na kurs, żeby się nauczyć, albo płacisz i ci ktoś... Czy lokal jest miejski, to, Ça appartient à la ville, le locaux ici ou Oui, Tak. to jest jakaś zniżka na, na Du coup, le, le On paye pas nie, nie płacą w ogóle. C'est un, c'est To jest- c'est To jest taki, taki po prostu wy- użyczenie, tak? Zamiast dawać pieniądze i sami potem te pieniądze <laughs> dostawać za często. to teraz jak użyczenie. przejdą na komercyjną, to pewnie się... Et comment ça se passe passer quand vous Nie zmieni się to jak A dobrze, a teraz jak żyją? Z czego jakby... tam było Du 50 en termes 55. en termes d'autofinancement, quel w votre pourcentage Strasbourg, c'était 50-50 euh, Ben, on chez aucune subvention. Oni poza lokalem nie mają żadnej kasy. Czy z czego się No, nie no, na przykład za utrzymanie rowerów im się płaci, ale to nie jest subwencja, tylko to jest po prostu płacenie za ich pracę. Usługa to jest, to nie jest. Czyli jakby normalnie, znaczy funkcjonują na rynku tej, tej socjalnej, Tak. socjalnym mhm. w sensie, że tych znaczy, Et du coup, donc vous, a- vous avez des conventions, euh, c'est pas des subventions, c'est des conventions de services sur les. Bah, on est prestataire. Po prostu tak jakby prywatna firma. Ale prowadzą też y, dla takich podmiotów zewnętrznych, jak w Strasburgu, tak. tak. takie odpłatne działania. Mhm, tak, tak. tak. Znaczy też zajmują się sprzedażą części? Podejdziemy dalej. Et donc par rapport à Bretzel, en revanche, euh, nous, donc, on- je pas, Bretzel, ils vendent leurs pièces. Euh, oui, il y a y des- c'est un prix libre conseillé. Alors nous, on a des de prix. 50 centimes à 8 Alors nous, on a des prix fixes. Et on fait de beaucoup de pièces neuves. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Chodź, chodź, chodź. Więc y, u nich ceny są uzgodnione. Y, każda część używana ma swoją cenę, rozsądną, ale ma konkretną, jest cennik i też sprzedają dużo nowych części. Y, wszystkie takie mechanizmy są jednak wolą nowych. Alors, Jasne. Widzicie, że nas nasze kobiety oprowadzają. Ale no, się zarządzają, rozumiem. Ta, ta, ta jest zajebista, bo żwiromuty. Tu macie, tu macie coś takiego, że tu wkładacie tą igłę, tak? Tą, A to. to i jest La, Widzisz? la, la, I ten numer się tu ustawia? Ten numer się tu ustawia, tak jak, w jak, starych jak, drukach- tak, tak? No. I to gryjesz, y, to dużo, dużo Tak, lepsze do na tej mikroperkusji. To trwa dużo dłużej, Aha. oczywiście. Aha, ale jest Ale super, super efekt. Nie do usunięcia. I to już nie do usunięcia już w ogóle. nie I to bardzo ładnie wygląda, bo to widzisz, to, to, to się dużo mniejsze... to jest takie duże? Nie, nie, a Nie, bo to, to, to, to skalowane długość, długość okay. tak jak leur montrer le résultat oui, final. Oui, oui, de toute façon, on va aller aux deux côtés. Parce que la, micro-percussion, c'est quand même euh, beaucoup ah. moins clean. Hein, oui, euh, il y a eu des problèmes de peinture, tu vois, qui s'enlèvent et tout. C'est pour ça que... Grave hein, en technomarque. Euh, bah, c'est pour ça que nous, on s'est on a choisi la plus simple à chaque fois. Sinon, il y avait une question aussi sur la répartition homme-femme de vos membres. Bah, les membres, ça dépend des années, on est presque 55 Pour la peau. Zależy od lat, ale blisko północy. Mhm. Les années, on est 46, tu vois, on est euh, machin, mais c'est, on est presque... To było takie lata, było 46, 54 ale jest naprawdę blisko północy. I vous faites des ateliers réparation que pour les femmes, des cours que pour les femmes? Nie, nie robią nic, tylko dla kobiet. Mhm.